assalomu alaykum essential grammar in use ya'ni morfiy grammatika darsligini birinchi qismiga xush kelibsiz birinchi qismimiz unit 1 dan unit 9 gacha bo'lgan mavzularni o'z ichiga oladi ya'ni bular am is are ya'ni to be fe'li present continuous ya'ni hozirgi davomiy zamon present simple hozirgi oddiy zamon va 8-unitda e, present continuous ya'ni hozirgi davomiy zamon bilan present simple hozirgi oddiy zamonni takrorlaymiz va oxirgi 9 unitda ya'ni bu qismimizni oxirgi unitida mm, have have gotni o'rganamiz ho'p qani bo'lmasam birinchi qismni birinchi yunitidan boshladik m is r m is r nima degani m is r bu to be ya'ni bo'lmoq fe'lini tuslangan shakli bu bilan nima demoqchiman yani mm, sizlarga hozir yozib ko'rsataman ingliz tilida to be fe'li bor bu Э, bo'lmoq ma'nosini anglatadi ya'ni bo'lmoq o'zbek tilida bo'lmoq bo'ladi siz gap tuzgan inglizcha gap tuzgan paytingizda mana shu to be fe'lini tuslashingizga to'g'ri keladi э, misol uchun э, ya'ni qanday qilib tuslaysiz gapni egasiga qarab i bo'lsa m to be mga ga o'zgaradi mana bu holatni ko'rsatay m hmm, is keyin are mana shu 3 ta shakli bor to be fe'lini 3 ta shakli am is are shakli bor siz gap tuzgan paytingizda misol uchun i bo'lsa am deb yozasiz i uh, to be yoki uh, i be deb gapira olmaysiz bu xato bo'ladi uh, yoki uh, she is deyishingiz mumkin shega nisbatan isni ishlatasiz hmm, ya'ni to be fe'lini o'sha gapni egasiga gapni egasi qaysi mana bu she yoki he i we you men sen u biz ular mana shu e, lar gapni egasi bo'ladi siz ana shu gapni egasiga qarab mana bu uchta m is r dan bittasini e, ishlatishingizga to'g'ri keladi yoki e, she be deb yoki she to be deb yozishingiz bu xato hisoblanadi ho'p keling mana bu gaplarda ko'raylik ya'ni bu nima ma'noda kelishini ho'p my name is liza my name is liza mening ismim liza my mening degani name ism my name mening ismim is liza uh, mening ismim liza bu yerda uh, ya'ni is to be fe'li bu yerda hech qanday sizga hozir gapni tarjima qilganingizda o'zbek tilida hech qanday ma'no birorta so'z bilan ajralib ma'noni ko'rsatib bermayapti lekin ingliz tilida mana shu to be fe'li mizar uh, gap ishlatgan paytingizda gapda uh, judayam muhim rol o'ynaydi my name liza deb ayta olmaysiz my name liza desangiz bu grammatika jihatdan xato hisoblanadi uh, my name is liza mening ismim liza bo'ladi men xuddi meni meni ismim e, meni liza deb chaqirishadi deganga o'xshagan bo'ladi lekin o'zbek tiliga meni ismim liza deb tarjima qilamiz e, lekin ingliz tilida e, mana shu issiz ishlata ya'ni m is r bo'lmasa ishlata olmaysiz ho'p i'm 22 men 22 yoshman i'm 22 men 22 yosh bo'laman hmm, men hozir 22 yoshman Э, bu yerda ham men 22 yoshman desangiz э, hech qanday ma'no chiqarib bermayapti sizga ya'ni men 22 yosh bo'lmoq deb ma'no bermayapti lekin e, bu joyda siz e, m ni tushirib qoldira olmaysiz i 22 deya olmaysiz i'm american i'm american american degan amerikalik men amerikalikman i'm american i american deb i mana bu M ni tushirib qoldira olmaysiz aytgancha e, m bu yerda mana bu qisqartirilgan shakli i am bo'lsa i'm i'm qisqartirilgan shakli hozir xavotir e, olmang pastda hammasini e, ya'ni alohida alohida qilib tushuntirib ketilgan ularni ko'ramiz hozir shunchaki sizga ozgina qanaqadir keng tushuncha berish uchun bularni tarjima qilib beryapman hozir bularni grammatika jihatdan yaxshilab tushuntirib beraman I'm from Chicago. I'm from Chicago. Uh, men Chikagodanman. From Chicago. From degani dan, Chicago, Chicago. I'm from Chicago. Men Chicago'daman. I from Chicago deya olmaysiz yoki I from Uzbekistan deya olmaysiz. Bu xato bo'ladi. Balki I am from Chicago. I am from Uzbekistan deb aytishingiz kerak. I'm a student. Mm student talaba degani men talabaman i am student yoki i'm a student uh, i student deya olmaysiz i a student deb ayta olmaysiz bu xato bo'ladi mni ishlatishingiz kerak yoki my father is a doctor mm -hmm. my father is a doctor mening otam my mening father ota mening otam is a doctor ya'ni doktor mening otam doktor and va degani my mother my mening mother onam is a journalist mm -hmm. jurnalist mening onam jurnalist ko'ryapsiz bu yerda yana uh, e, e, is hech qanday sizga o'zbek tiliga uh, misol uchun o'zbek tiliga yozib tarjima qilsangiz izni siz tarjimasini yoza olmaysiz o'zbek tilida lekin ingliz tilida mana shu isni ishlatishingiz kerak bu gapni asosiy qismi busiz gap ya'ni mana shu gapni gapdagi izni olib qo'ya olmaysiz bu grammatik jihatdan xato bo'ladi ya'ni ma'no anglatmay qo'yadi my favorite color is blue my favorite color is blue my meaning favorite degani sevimli degani my favorite meni sevimli color rang degani mening sevimli rangim is blue is blue ya'ni ko'k deyapti ko'k my favorite sports my favorite sports are mana ko'pligida kelyapti are bo'lyapti shuning uchun my favorite sports are meni sevimli sportim sportlarim mening sevimli sportlarim football, э, football and swimming va suzish. Football and swimming, football va suzish. I'm interested in art. I'm interested in art. Men deyapti interested in, interested in degani ga qiziqmoq, ga qiziqish, hmm, ga qiziqqan. Э, men qiziqaman nimaga art art degani san'at san'atga qiziqaman i'm not i'm not mana am not am not bu e, mana shu to be fe'lni ya'ni emizarni inkor shakli ya'ni gapni inkorga aylantiradi i'm not interested in politics i'm not interested in politics men siyosatga qiziqmayman politics degani siyosat men siyosatga qiziqmayman ho'p bu endi sizga qanaqadir bir keng e, tushuncha edi hozir yaxshilab detalni e, ko'rib ketamiz ho'p m is r m is r qachon m qachon is qachon r ishlatamiz birinchi pozitiv ya'ni e, gap ijobiy gapni ko'raylik i am i ga siz doim m ni ishlatasiz i am i am bu uzun shakli qisqa shakli im bo'ladi im endi he she it mana shu uchtasiga he she itga har doim is ishlatasiz he is she is it is qisqartirilgan shakli his she's its ho'p endi we you they mana shu uchtasiga r ishlatasiz we are, you are, they are. Qisqartirilgan shakli where, you're, there. Endi uh, e, negative, ya'ni inkor gap, inkor shakli. I am not. I am not. Inkor shakliga am is are dan keyin notni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu holatda inkor gapni, e, ya'ni ijobiy gapni inkor gapga aylantirgan bo'lasiz. Uh, I am not qisqa shakli I'm not. He is not. He he's not yoki he isn't deb qisqartirsangiz bo'ladi. Mana bu ikkovsi bir xil. Bu sizni xohishingiz. He's not desangiz ham bo'ladi, he isn't desangiz ham bo'ladi. Ma'nosi bir xil. Qisqartirilgan shakli. She is not. She's not yoki she isn't. It is not. It's not. yoki it isn't endi we are not we are not uh, yoki we aren't you are not you're not yoki you aren't they are not they're not yoki they aren't mana shu uh, to be fe'lini ya'ni am is'larni yasalish shakli mana shularga qarab gapni egasi e, i he she it we you they mana shu gapni egalari hisoblanadi hisoblanadi agar bularni tarjimasini bilmasangiz mana hozir beta beta aytaman siz yozib olishingiz mumkin i men degani he u o'g'il bolaga nisbatan she u qiz bolaga nisbatan ishlatiladi it bu ham u degani faqat narsalarga nisbatan ishlatiladi we biz degani you siz yoki sizlar they Э, ular ma'nosini anglatadi demak mana shu э, m izarni strukturasi ya'ni qanday shakl э, qaysi qachon mni qachon izni qachon arni ishlatilish shakli ho'p endi hozir sizga yaxshi tushunishi bo'lish ya'ni yaxshi tushuna olishingiz uchun e, gapda misollarga qarasak siz gaplarni tarjimasini ko'rsangiz shuncha oson bo'ladi men sizga qanaqadir qoidalarni yodlang e, deb aytmayman faqat sizga mana bu misollar orqali tushuntirib ketishga harakat qilaman imkon qadar qani bo'lmasam boshladik I'm cold I'm cold men sovuq qotdim cold degani sovuq qotgan men sovuq qotdim I'm cold Can you close the window please Can you close the window please? Mm -hmm. Can you qila olasizmi? Can qila olmoq. Hozir uh, bu yerda bir narsani eslatib o'tay. Mana bu gaplarni tarjima qilayotgan paytimda siz so'zlarni tarjimasini um, yozib oling e, so'zlarni va iboralarni ma'nosini yozib oling lekin m is r mana shu mavzuda kelayotgan m is r dan boshqa grammatika chiqsa siz xavotir olmang bularni keyingi unitlarda albatta o'rganib boramiz sekin sekin e, bu yerda chunki gap tuzgan paytimizda boshqa grammatikalar ham iloji yo'q qo'shilishiga to'g'ri keladi chunki har xil grammatikalarni qo'shmasdan gap tuzish juda ham qiyin sizga tushuntir e, muhimi siz bu yerda m is r ni yaxshilab o'rganib keting mana shunga e'tibor bering men tushuntirib ketaman qolganlarini shunchaki tarjima qilib ketaman muhimi o'sha emizarga e'tibor beramiz i'm cold men sovqotdim can you close the window please uh, can you qila olasizmi close close degani yopmoq yopa olasizmi the window window deraza degani derazani yopa olasizmi please iltimos Xo'p, mana shu joyda endi sizlarga m is r dan keyin nima kelish kerak e, degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Hozir, xo'p, m is r bo'lsa, m is rdagi nima ishlatasiz? To be fe'li, hmm. to be fe'li ya dan keyin siz ishlatishingiz mumkin e, noun noun bu ot degani ot ishlatishingiz mumkin ot ot nima noun nima degani misol uchun uh, to be aytaylik ot dog bo'lishi mumkin a dog uh, yoki uh, car bo'lishi mumkin a yoki student student bo'lishi mumkin shu mana shular ot bo'ladi nima nima so'rog'iga javob bo'ladi degan so'zlar ot bo'ladi demak to bedan keyin ot ishlatsak bo'ladi o'zbek tilida ot deb yozib qo'yay ot ishlatsangiz bo'ladi keyin sifat ishlatsangiz bo'ladi sifat sifat ishlatishingiz mumkin sifat nima sifat qanday so'rog'iga javob bo'ladi sifat misol uchun aytaylik to bemi beautiful beautiful uh, beautiful Chiroylik. hmm? yoki aytaylik uh, nice deyishimiz mumkin nice Xo'p, gap qilib tushuntirib ketsam manimcha osonroq bo'ladi Xo'p, misol uchun i bo'lsa m i'm aytaylik uh, nice mana shu sifat bo'ladi i'm nice sifat uh mhm. -huh. uh, yoki aytaylik I'm pretty I'm pretty men yoqimtoyman misol uchun yoki I'm tall men uh, balandman xuddi shunga o'xshab uh, har xil sifatlarni ishlatsangiz bo'ladi mana shular demak sifat bo'ladi hmm. endi otga misol yozamiz she uh, yo'q she emas otga it is aytaylik it is a dog bu it it is a dog hmm? yoki aytaylik it is uh, a car bu mashina yoki it is uh, a aytaylik a it is a house it is a house ha, bu uy xuddi shunga o'xshab mana shu ot bo'ladi shunga o'xshagan so'zlar bo'lsa demak bu ot ishlatishingiz mumkin va yana bittasi biror nima biror joyda joylashgan yoki turganini nazarda tutganingizda ham ishlatsangiz bo'ladi misol uchun hmm, we are at home we are at home mana mana shu joyda at home degani uyda degani we are at home hmm, yoki we are uh, in the library in the library in the library degani uh, kutubxonada in the library xuddi shunga o'xshab uh, biror nima yoki biror shaxs joyda joylashganini nazar joyda joylashganini aytganingizda ishlatsangiz bo'ladi mm, joy uchun joy mana shu mana shu holatni yaxshilab tushunib olsangiz demak m is r ga siz mana shu xohlaganingizda sifat ot yoki biror nima biror joyda joylashganini aytmoqchi bo'lganingizda ishlatsangiz bo'ladi manimcha bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman ho'p davom etamiz uh, i'm 32 years old i'm 32 years old men 32 yoshman i'm 32 years old years old mana bu yerda yana bitta narsa mhmm. o'zbek tilida e, mayli grammatikaga bog'lamaylik buni e, yoshni aytganingizda ham mana shu m izarni ishlatasiz biror kimni yoshini e, nazarda tutganingizda ham mana shu m izar bilan ishlatasiz shu holatda eslab qoling bundan murakkablashtirsam qiyinlashib ketadi my sister is 29 my sister meni singlim mm, is 29 nima deyapti yigirma to'qqiz yosh meni singlim yigirma to'qqiz yosh mana shu yoshni aytganda ham e, to be fe'lidan ishlatamiz steve is ill steve is ill ill degani kasal steve kasal deyapti he's in bad he's in bad u hmm, anaqada hmm, he's in bed u yotibdi yotog'ida kravatida yotibdi in bed degani o'sha yotoqda yotgan yotog'ida degani yotoqda ya'ni karavatida in bed he is in bed u karavatida yotibdi kasal bo'lgani uchun my brother is scared of dogs my brother is scared of dogs mm -hmm. my brother meaning akam is scared of scared of degani dan qo'rq qo'rqmoq dan qo'rqgan itdan qo'rqish scared of dogs dog kuchuk o'sha it demak meni akam mm, itlardan qo'rqadi e'tibor bering bu yerda endi mana shu joyda ko'rishimiz mumkin steve bilan my brother bu yerda i yoki e, yoki mm, we yoki you mana shular ishlatilmadi balki ism ishlatilyapti yoki uh, my brother deb am uh, e, he she it emas my brother kelyapti bu, bu holatlarda qanday qilib am ishlatishini uh, bilib olasiz hozir buni ham mana bu joyda yozib tushuntirib beraman yana katta qilib olamiz hmm. steve birinchisi steve edi steve keyingisi uh, my brother mana shu holatda edi endi shunaqa ism yoki o'sha biror nimani nomlarini mm, ishlatganingizda siz qanday qilib m izarni qaysi bir ishlatishni bilib olasiz bunda siz savol berib ko'ring mana shu gapni egasiga savol berib ko'ring stiv kim deb ko'ring kim deb so'rab ko'ring stiv kim kim deganingizda qaysi anaqaga javob beradi u stiv kim u ya'ni qaysinga hega to'g'ri kelyapti stiv kim desangiz he u mm, yoki my brother kim deb javob so'rab ko'ring my brother kim uga e, javobi u bo'ladi ya'ni hega to'g'ri keladi misol uchun yana boshqasini aytamiz uh, my uh, mother misol uchun my mother kim deb so'rasangiz javobi u bo'ladi to'g'rimi u ya'ni she qiz bola bo'lsa she bo'ladi ya'ni ayol kishi bo'lsa uh, misol uchun aytaylik my dog deylik my dog Mm, kim desangiz qaysiga to'g'ri keladi it ya'ni u uh, yoki aytaylik my uh, dogs deyishingiz mumkin dogs mana bu sni qo'shganingizda ko'plik bo'ladi larni uh, meni itlarim bo'ladi my dogs savol berasiz my dogs meni itlarim desa nima deb savol berasiz kimlar deysiz kimlar javobi nima bo'ladi kimlar ular ya'ni ular ular qaysinga to'g'ri keladi they mana shu holatda xuddi shunaqa savol berish orqali siz e, gapni egasini o'sha e, he she it yoki e, you we they qaysi biriga mana shulardan qaysi biriga to'g'ri kelishini aniqlab olishingiz mumkin mana shu sizga asosiy eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsalardan biri ho'p davom etamiz Hmm, bu manimcha tushunarli bo'ldi it's ten o'clock it's ten o'clock mm -hmm. it's ten o'clock soat deyapti o'n bo'ldi it's ten o'clock it's ten o'clock soat o'n bo'ldi demak yana bitta siz eslab qoling ya'ni yozib yozib olsangiz yaxshi bo'ladi hozir aytayotgan narsalarim hammasini yozib ketsangiz bu siz uchun juda ham foydali bo'ladi it's ten o'clock bu yerda soat bilan xuddi yosh bilan ishlatdik mana to be fe'lini yosh bilan ishlatdik a yoshni gapirganda endi vaqtni gapirganda ham hmm, siz uh, mizar ya'ni o'sha to be fe'lini ishlatasiz it's 10 o'clock soat 10 bo'ldi you're late again you're late again sen deyapti late kechikkan again yana sen yana kechikding sen yana kech qolding deyapti and and I are good friends. Anne and I are good friends. Anne va men uh, good degani yaxshi, friends do'stlar. Biz yaxshi, demak, and va men yaxshi do'stlarmiz. Endi yana bitta bu yerda uh, tush uh, ozgina chalkash, ya'ni tushunarsiz bo'lishi mumkin. I dan keyin are kelyapti. Nimaga I dan keyin M kelmayapti degan savol tug'iladi. chunki bu yerda hmm, siz savol berib ko'ring bu yerda ikki kishi bor an and i a, a, e, demak an va men kim deb javob savol bersangiz nima bo'ladi javobi kim u dema deya olmaysiz chunki ikki kishi bu kim ular bo'ladi yoki bizlar an and i who ya'ni kim bizlar biz uh, ya'ni we we biz nima degani we we ga to'g'ri kelyapti demak we bo'lgani uchun are bo'ladi siz bu yerda i ga e'tibor bermang chunki mana bu joyda an ham bor an ikki kishi davom etamiz your keys are on the table your keys are on the table seni kalitlaring deyapti your keys kalit deganiki sening kalitlaring uh, on the table are on the table stol ustida on ustida degani table o'sha stol stol ustida mana keys key kalit degani keys kalitlar s qo'shilgani uchun ko'plik bo'lyapti nimalar deb javob bersangiz e, savol bersangiz javobi they bo'ladi to'g'rimi they nimalar ular they ular degani i'm tired i'm tired tired charchagan men charchadim but I'm not hungry. Men lekin deyapti men uh, I'm not not mana not kelyapti inkor shakli ya'ni negativ hungry I'm not hungry hungry och qolgan lekin men och qolmadim I'm tired men charchadim lekin och qolmadim I'm not Lisa isn't interested in politics Lisa isn't interested in politics interested in qiziqqan degani hmm, politics siyosat ya'ni liza siyosatga qiziqmaydi chunki isn't bo'lyapti isn't is not isn't she's interested in art she's interested in art u qiziqqan nimaga art san'atga u san'atga qiziqqan james isn't a teacher James isn't a teacher. Mhm. James ne Isn't a teacher. Oktuğucu emas. Teacher oktuğucu. Oktuğucu emas. Isn't. Isn't. He's a student. He's a student. Hı mhm. U talaba. Those people aren't English. Mhm. Those people aren't English. o'sha odamlar those people ana bu odamlar kimlar so'rab ko'ring ular bo'ladi ular inglizchada they bo'ladi to'g'rimi they aren't english uh, those people aren't english ular ingliz emas english degani o'sha ingliz ingliz emas they're australian they're australian ular avstraliyalik hmm? australian avstraliyalik degani It's sunny today. It's sunny today. Demak, bugun quyoshli deyapti. Bugun kun quyoshli. Sunny quyoshli degani today bugun degani. Mana uh, sunny deb sunny sifat kelyapti. Adjective, ya'ni sifat. Qanday? Sunny quyoshli. But it isn't warm. But it isn't warm. Lekin uh, iliq emas deyapti iliq emas warm degani o'sha iliq ob havoga nisbatan iliq ma'nosida kelyapti ho'p davom etamiz hmm, mana ozgina qoldi that's that is mana endi that there herelar bilan ham is keladi is ishlatiladi hmm, that's that's degani that o'sha degani that's that is 여기 there is 아? there is there is hmm? there is there is hmm, there is degani o'sha bor degani biror nima biror joyda bor degan ma'noda ishlatiladi shundoq lug'atingizga yozib qo'ysangiz bo'ladi buni keyinchalik buni alohida mavzusi bor birgalikda tushunamiz here is here here is 아? here is here is here is here is here is yoki bu yerda bu yerda yoki mana degan ma'noda keladi mana shuni e, here isni yoki here isni mana deb biror nimani biror kimga berayotgan paytda e, ishlatiladi shuni lug'atingizga yozib qo'ysangiz bo'ladi yodlab olsa bo'ladigan ibora misollarni ko'ramiz xuddi mana shu hmm, so'zlar uchun thank you rahmat that's very kind of you mm -hmm. that's very kind of you mana shu bu ibora that's very kind of you buni lug'atingizga shunda o'zini yozib qo'ysangiz bo'ladi buni ma'nosi uh, uh, siz juda ham saxiy uh, nima de, kind degani xushmuomila, xushfe'l ekansiz deyapti xushfe'l ekansiz degan ma'noda keladi that's very kind of you minnatdorchilik rahmat tariqasi ishlatiladi buni sizga birorta yaxshilik qilsa oh, rahmat eh? thank you that's very kind of you siz judayam anaqa ekansiz yaxshi odam ekansiz xushmuomala xushfe'l kind degan o'sha shunaqa odamga nisbatan ishlatiladi yaxshilik qilganda look qara deyapti look qara there is chris there is chris mhm. endi there is chris ana chris deb e, e, degan ma'noda kelyapti bu yerda there is mana bu bor deb sizga aytdim ma'nosini endi biror kimga biror nimani o'zingizdan uzoqda turgan narsani ko'rsatmoqchi bo'lsangiz ana nimadir demoqchi bo'lsangiz aytaylik there is Chris ana Chris deb ko'rsatyapti yoki here is your key here is your key mana sizning kalitingiz kalitni uzatib aytyapti mana rasmga e'tibor bersangiz bo'ladi rasmda bor ekan bu yerda here is your key mana uzatyapti bu yoqdan thank you rahmat mm -hmm. thank you Xo'p, mana hozir bu yerda siz tushunmagan ba'zi bir narsalar bo'lishi mumkin bulardan hech ham xavotir olmang muhimi msr ni qachon nimalar bilan ishlatilishi kerakligiga yaxshilab e'tibor bering mana shu hozirgi tushuntirgan gaplarimda ehm, qolgan e, undan tashqari boshqa grammatikalar bormi bularni hammasi keyingi ya'ni kelgusi unitlarda kelgusi mavzularda alohida alohida videolar ajratilgan shularda tushunib tushunib tushunib ketasiz buni hech qiyin joyi yo'q muhimi ko'proq praktik qilishingiz kerak mana endi sizlarga mashqlarni qanday bajarish kerakligini tez tushuntirib beraman va mashqlarni bajarib olishingiz mumkin ho'p birinchisi write the short form qisqa anaqasini shaklini yoz deyapti she's we aren't misol uchun shunaqa xuddi shunga o'xshab mana sizga uzun qismini bergan she is she's xuddi shunga o'xshab they are qanaqa bo'ladi yozasiz it is not qisqasini yozasiz shu holatda right am is or are mm endi bu yerda am is are ni yoz deyapti the weather weather ob havo degani the weather ob havo is ob havoga nima deb so'rab ko'ring ob havo nima u ya'ni itga to'g'ri keladi ingliz tiliga it nima u The weather is nice today. Mm -hmm. Ob havo ajoyib deyapti. Nice ajoyib. Today bugun. Bugun ob havo ajoyib. Xuddi shu holatda mana bularga qarab gapni egasiga e'tibor berib, mana har birtasiga I, this bag, these bags birlik ko'pliklariga ham e'tibor bering birlik ko'plikda biroz adashishingiz mumkin agar mavzusini bilmasangiz bu E, birlik va ko'plik otlarni birligi va ko'pligi uchun ham alohida bitta mavzu bor bu ham kelgusi mavzularda e, o'tib o'rganib ketamiz xuddi shu holatda mana bularni e, gapni egasini aniqlab qaysinga we they you are he she itlardan qaysi biriga to'g'ri kelishiga qarab o'sha emizarlarni qo'ying ho'p uchinchisi complete the sentences gaplarni tugating deyapti yakunlang steve is ill steve is ill mana stiv deyapti kasal he's in bed u yotog'ida yotibdi karavatida he's in bed xuddi e, shu holatda hmm, qolganlarni ishlashingiz mumkin i'm not hungry but bu yerga gapni to'ldirasiz i nimadir ho'p bunda faqat e, o'sha he she it e, you they shularni ishlatib gap tuzishingiz mumkin ya'ni o'shalar bilan emizarni qo'yib xuddi mana shu holatda faqat bu yerdan siz gapni egasini aniqlab olsangiz bo'ldi to'rtinchisi look at liza's sentences in uh, in 1a now write sentences about yourself uh -huh. lizani gaplariga qara deyapti in 1a liza qayerda mana bu yerda eslasangiz liza mana bu joyda gapirdi mana shunga qara mana shunga qarab turib deyapti o'zingiz haqingizda yozing deyapti o'zingiz haqingizda buni siz o'zingiz o'zingizni e, gapingizday qilib o'zgartirishlar kiritib chiqasiz kelamiz e, now write sentence o'zingiz haqingizda yozing deyapti name mana birinchisida my name is liza deb yozganda bu yoqda mana bunga bitta qaraymiz mana my name is liza endi siz siz bu yerga e, mana bu joyga kelasizda my name my name mana sizga so'z berib qo'ygan my name is liza demaysiz balki o'z ismingizni yozasiz e, endi bu yoqiga ikkinchisiga xuddi yoqda ikkinchi gapni uchinchisiga uchinchi gapni o'zingizni e, anaqangizga ma'lumotingizga qarab o'zgartirib chiqasiz va beshinchisi angry cold hot hungry scared sifatlar beribdi bu yerda sizga write sentences for the pictures mhm. rasmlarga deyapti rasmlar uchun gap yoz deyapti yani raqam bilan bergan bir ikki uch to'rt qilib birinchisini bajargan she's thirsty she's thirsty u chanqagan mana E, suvni xayol qilib turibdi she is thirsty u chanqagan ikkinchisini ikkinchisiga qarang e, aytgancha mana birinchisiga mana buni olgan thursday mana bu yoqda sizga sifatlar bergan u xuddi shundan mana birinchisiga olibdi bu yerdan rasmga mosini qarab lug'atingizdan tarjima qilib bilmagan so'zingizni e, bu yerga yozib chiqasiz ikkinchisi mana uchinchisini bu yerga to'rtinchisi bu yerga xuddi shu holatda mana bu sifatlardan qarab mosini qo'yib gap tuzing Xo'p, 6-chisi, oltinchisi mm-hmm, mm-hmm, bu oxirgisi. Write true sentences. Mm-hmm, rost gaplarni yoz deyapti. Positive or negative. Ijobiy yoki inkor. Salbiy gaplarni. Use is yoki isn't yoki are aren't. Mana shulardan ishlatar ekansiz. Is isn't, are aren't gapingizga qarab. Aha, demak bu yerda mana bu so'zlarni berib qo'ygan. Siz birinchisini ko'ramiz it isn't hot today it isn't hot today bugun issiq emas hot issiq degani today bugun bugun issiq emas yoki it's hot today bugun issiq qaysi biri to'g'ri siz hozir mana shu mashqni bajarayotgan paytingizda tashqariga qarang kun issiqmi it's hot today kun, kun issiq emasmi it isn't hot today shunga o'xshab yozasiz yoki windy windy Hmm. mana bu shak anaqalar chiziqchalar o'rniga siz o'sha e, mana bu joyda is isn't or aren'tni birortasini qo'yishingiz mumkin gapni gapni qaysi biri sizni hozirgi vaziyatingizga to'g'ri kelishiga qarab mana ikkinchisini ham bajarib beray ozgina qiyin bo'lishi mumkin bu it mana windy today deganmi mana hozir men bu videoni e, zapis qilayotgan paytimda shamol emas aytishim mumkin it isn't mana bu isn'tni oldim It isn't windy today. Bugun ya'ni shamol esmayapti, shamolli emas. Xo'p, endi mana bu joyda 6-mashqning e, davomi write true sentences positive or negative. Demak, ijobiy yoki salbiy to'g'ri gaplarni yoz deyapti. Endi bunisida is isn't or aren't emas, balki uh, I'm yoki I'm not ishlatasiz. mana bajargan birinchisini I'm tired I'm tired men charchadim yoki I'm not tired men charchamadim xuddi shunga o'xshab I'm yoki I'm notni olasizda mana bu so'zlardan mana bu iboralardan bittasini qo'yib siz o'sha o'zingiz haqingizda to'g'ri gapni yozasiz ho'p mana shu bilan birinchi unitimiz tugadi keyingi unitda ko'rishguncha salomat bo'ling